मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी हमने राम अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें थैंक यू ख्याल रखें और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं काफी लोग आए हुए हैं स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है और उनके साथ भी लोग हैं बहुत सारे काफी लोग थे काफी ना लोग हाँ हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि वो लोग उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए क्योंकि <laughs> मैं एक दलित परिवार से हूँ ये रीज़न है और वो लोग फिलहाल हमें मानना चाहते हैं तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि <laughs> हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहे हाँ।